老师全牛宴弄几吃酒嚯全牛宴要得师傅 迷人是份情意。又得得我志，做個真的漢子，終歸都要死一次，無謂。 师傅，天这个菜备酒，酒肯定不能缺噻，吃菜吃菜。老师，今天这碟子简直太巴适，配上这个卤菜，一绝，就是。师傅，来干杯，我这。